nah itu tuh iya anjing di mana iya Alright, let's move out. Ya. Gunakan AWSD untuk maju. itu tadi itu langsung lah lila B apaan B anjing latihan menembak dan melempar oke okay. oh langsung Bomb defused. turun lagi turun lagi dok pakai dong gue Mission success! success.